डमक्स स्थित फर्निचर लाइनमा आगलागी भएको छ त्यहाँ स्थित विकास भट्टराईले सञ्चालन गरेको बालाजी फर्निसिङमा साँझ साढे छ बजेपछि भएको आगलागी अहिले साढे सात बजे नियन्त्रणमा आएको छ दमक नगरपालिकाको वारुण यन्त्रको सहायताबाट आगो निभाइएको हो दमक छका ओडाध्यक्ष बहादुर थापाले आगलागीको कारण तत्काल खुलिन सकेको बताए आगलागीको क्षतिको विस्तृत विवरण आएको छैन Hadi